अबे मारो मारो मारो फुल वाले फुल वाले मिट किक बे अबे क्या हुआ बे अबे यार ब्रेक अप अबे छोड़ो बे कोई बात नहीं चलो फ्री फायर खेलते हैं तो जब से इंस्टॉल किया फ्री फायर तब से मुझे छोड़ दे लो छोड़ी चक्कर Adman DJ Adman DJ Adman DJ Oh uh, Oh Just in the kiya ki higher न चाहे प्यार रे न चाहे लड़की न चाहे प्यार रे हो गए कर